कुवारी मैं तो सोनी है तू भी तो है कुवारा चढ़ती जवानी मेरी लुट ले नजारा जो मैं तुझे तो समझ ले इशारा इश्क में तेरे से आई मैं तो